जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा की जैसे चलता है तुम कुछ भी आके रुके कहने को है क्या कहना था जो कह चुके मेरी निगाह है तेरी तुझे खबर क्या बेखबर मैं तुझसे ही छुप छुप के तेरी आंखें पढ़ती 도저히 무지 않을 जख्मी हुई सर भी हाथों में आते नहीं उड़ते हैं लम्हे मेरे मेरी हंसी तुझसे मेरी खुशी तुझसे तुझे खबर क्या बेकदर जिस दिन तुझको